strategi labur saham ikut intraday. Hai, saya Mr. Alex daripada Home Richard hari ini nak berkongsikan sama anda apakah cara untuk dapatkan rezeki yang paling cepat dengan lagi berkesan. Hari ini Alex nak berkongsikan sama anda rahsia yang biasa saya pakai untuk buat dalam intraday. Dalam intraday, kita kena mahirkan berapa syarat-syaratnya dengan SOP-nya untuk dapat kejayaan kita. Yang pertamanya, kita kena tahu syarikat ini adalah syarikat yang sehat. Keduanya, kita kena pilihkan satu syarikat yang masih aktif untuk sekarangnya. Volume dia sangat besar. Untuk ketiga, kita kena tahu ini syarikat dia sekarangnya tengah uptrending. Saham-saham yang macam begini baru sesuai lah untuk kita pergi buatkan secara intraday. So, untuk sekarangnya, saya nak berkongsikan sama anda. Apakah setting-setting yang saya akan pakai masa sekarang ini. Sebelum kita mula, le tolong saya subscribe ini channel So akan berkongsikan sama anda yang informasi lanjutnya So kita jumpa dalam video yang seterusnya Belum kita mula, kita kena ajar dulu Macam mana untuk memilih satu syarikat yang untuk sesuai kepada kita Carikan untuk intraday Okey, so dekat sini aku nak perkongsikan sama anda adalah berapa benda yang kita kena fokus ya eh, dalam kita punya SOP SOP ni. Yang dekat sini kita nak bagi tahu sama anda adalah high risk operation. Semua kawan-kawan yang dekat sini memang tahulah kalau untuk kita buatkan untuk intraday risikonya memang sangat-sangat tinggi. So I kena bagi tahu sama anda you mesti mau ada satu masa untuk monitorkan kita punya market. I tak nak ganti member-member dekat I dekat sini kan. Wow, oh, sentiasa cakap sama I dia ada mas masa tak sesuai ke ada uh, bisnes kena jaga ke okey so ini tak sesuai untuk buat intraday ya okey so dengan seni you kena tahu high risk management you kena daripada you punya funding juga ha, you jangan pergi macam all in untuk setiap kali you punya uh, intraday playing ok so dengan seterusnya adalah you kena sentiasa set upkan anda punya cut loss point ok so sebagai contohnya satu saham biasa kita beli kalau contohnya dekat seringgit you kalau sudah sudah berjaya untuk beli ini saham you kena buatkan terus untuk cut loss point dekat mana so kalau contohnya dia sudah pecah sampai anda punya cut loss point tak kisah 5% ke 8% ke berapa persen tapi kalau dia sudah sentuh you kena keluarkan serta-merta sebab kenapa sebab sudah boleh menentukan anda punya buying point adalah tidak betul. Kita kena mengakukan kita kena mengakukan kesilapan atas diri masa buat pembelian pembelian itu. So kita keluarkan untuk elakkan risiko yang seterusnya. Okey, so untuk dekat sini untuk analisis counter-counter itu, you kena tahu untuk sekarang. Ini kita kena pilihkan satu aktif punya counter high volume dengan dia punya turnover amount satu hari adalah satu million ke atas jangan pergi pilihkan satu syarikat yang dia tidak aktif untuk buatkan intraday ok so kena kedua dia you kena pilihkan kartu counter, uh, counter yang sekarang ni dalam daily chart adalah dekat uptrending ni ok so tapi kalau untuk kawan-kawan kawan yang dekat sini dia nak tangkap pasar untuk downtrending boleh juga boleh juga tetapi tetapi kalau untuk pilihkan dekat downtrending you kena pilihkan supportnya dia adalah dekat mana supportnya dengan kalau contohnya dia sudah pecahkan sampai support jangan masuk lagi okey dekat sini kita macam mana untuk set upkan kita punya target price kita punya take profit ni point dekat mana ok so dengan seterusnya saya eh, dekat sini adalah paling penting untuk semua kawan-kawan yang ada dekat sini target price selling point adalah lebih penting daripada kita punya entry point sebab kenapa ini adalah formula yang kita sentiasa untuk highlightkan kepada kita punya kawan-kawan dekat sini ok so dekat sini kita kalau belikan dekat saham yang satu tempat yang salah kalau kita beli tipi dekat tempat yang betul kita menyebabkan kita sendiri pun rugi kecil saja Okey, so kalau untuk sekarang ni, ya, kalau kita uh, untuk mm, beli dekat betul, tapi beli jual dekat tempat betul, ya, yeah, baru kita boleh tapakkan rezeki yang paling besar. Okey, so inilah adalah formula yang untuk kita dapatkan konsisten punya keuntungan adalah sentiasa kita ulangi big profit dengan small losses. Okey, so ini adalah dah kunci-kunci right TP eh. Uh, so kita kena pandai. Bukan cakap saja sudah dapat rezeki 2 bit, 5 bit, 8 bit kita sudah cukup kita terus keluar. Kita sepatutnya keluar ikutkan kesehatan untuk syarikat itu dengan kaunter itu dengan daripada segi carta dia. Sebab kenapa? Carta punya naik atau turun dia tidak akan ikutkan anda punya profit and losses ah so kita kena tahu sekarang ni dia adalah kebarangkalian dia lagi tinggi untuk naik atau kebarangkalian dia nak turun lagi so untuk sekarang ni kalau kita sekarang ni kalau kita tak boleh masterkan kita punya tak take profit punya zone adalah sangat bahaya sebab kenapa anda menyebabkan anda sentiasa untuk big losses dengan small profit sahaja So inilah kenapa kepentingan dia memang betul-betul solid dekat sini. So saya harapkan kepada kawan-kawan yang ada sentiasa untuk buat pelaporan saham, masterkan, belajarkan cara-cara untuk ambilkan profitnya. Okay, so dengan seterusnya, dengan sini, ah, kita biasa akan referring tengok dalam carta 30 minit. So untuk sekarang ni aku nak pecahkan satu rahsia kepada anda untuk saya buat punya parameter. Macam mana settingkan parameter yang paling hebat untuk membantukan anda buatkan untuk intraday. Kita hari ini kita berkongsikan sama anda adalah pakai satu indikator sahaja adalah KDJ. Okey so tapi dekat KDJ ni kita sudah buat ada enhancement. Kita ada buat baik boleh. So dekat sini kalau original punya KDJ dia punya parameter adalah 933 tapi untuk sekarangnya kita tukar jadi 32.99 Okey, so sebab kita nak kasih dia lagi stable dia Okey, so yang pertamanya kita kena tentukan ini adalah carta yang tengah uptrending tapi kita kena tahu untuk sekarang kita masuk punya zone jangan lebih daripada J daripada 100 sebab kenapa ini sudah masuk zone overbought. ok so untuk sekarang ni kalau kita rujuk kepada carta 30 minit sepanjang masa itu J punya garisan masih dekat atas K dengan D line ya ini adalah zone sehat untuk intraday Okey, so kita boleh nampak setiap kali kalau dia dekat zone atas ni, you boleh dapat tak rezeki ni? Boleh. Lagi baik daripada kalau J adalah lebih bawah daripada K dengan D lah. Ini adalah tidak berjaya. Okey, so kita rujukkan yang sebelumnya. Masih sama juga. Nampak ke tidak? So, kita masuk sini, keluar sini satu kali. So, dekat sini, kita masuk lagi, keluar lagi satu kali. Ah, ini sahaja kita sentiasa rujuk kepada jatuh 30 minit sahaja asalkan dia masih sehat ingatlah jangan keluar sentiasa Okey, so ini adalah cara-cara you boleh pakai anda punya setting semula untuk double check dengan ini untuk kena pasti ini boleh pakai ke tidak so jangan lupa lagi likekan video sekarang subscribekan channel ini kita boleh berkongsikan sama anda strategi-strategi kepada anda untuk masa depan lagi terima kasih